Eh, ngo niba ukunze umwari umurongore ntabwo ari ukora kumusambanya buriya umujenimari abajenimari ntabwo bagirwa inama buriya njya nsabira urubyiruko buriya igitsina gore kigira ibyumba byinshi utapfa kumenya mm. bagira amayeri menshi abagabo mudapfa kumenya mm. niyo mpamvu umugejeje mu rugo hari akumbu uhita ubona ya mushiki we amurwara icyo bita amubu mm. harya iracyabaho ayo ni ya magambo aryohereye umusore wagize irari abwira umukobwa ntabwo nakubwira ngo umusore murakundanye usambane buriya abakobwa yabashije kugendana nawe mu rukundo mm. muri fiyansaye buriya biroroshye ko umukobwa ashobora kumenya imico y'umuhungu kuko vuba ahita amubona arakwiyereka mm. ariko biragoye uwo kubona imico y'umukobwa akamukamenya niyo mpamvu mugeza mu rugo ukiruka niyo mpamvu usanga akenshi gusa umuntu avuga ngo natandukanye ariko wajya gucenshura ugasanga ntabwo bigeze babana ahubwo yaramufatiranye kuko twaryamanye ni wowe mm-hmm. agabo niyo mpamvu urya umugabo asambana umugabo usora asambana kubera irari yarangiza agahita yumva aguzinutswe kereka ku musiribateri ugikenera ejo ko umubiri we wihinduranyije arakenera wa muntu kuko yaburirije n'ahandi azakugaruka mw'abakobwa mwari igihe atereta hirya bakanga akibuka umubiri wahindura akibuka wakwihinduza yakwibuka ko afite utamurusha agahita amubwira ese wasuye wasuye tuze wirukanka kandi nawe ukunda yarangiza gukora icyo agura agahita agukubita itike mm. ukagenda ni nk'aho aguguze nk'indaya eh, umugabo nawe ni uko agahita akuboroka wowe ugasigara uvuga twese twagiranye ibihe byiza ndacyagukunda uracurangira uwagiye kera kuko amatsiko ye yarangiye mm. yesu reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe aho uherereye hose ku isi ntabwo ari ngombwa kuvuga aho uherereye kuko muri abantu benshi iyo mukunda iyero tivi muhora mutubwira yuko mukunda ibiganiro dukunda gucishaho waba gusa aho uri hose upfa kuba wumva ikinyarwanda uno munsi twifurije ibihe byiza niba wumva utamerewe neza gusa zere kirisito nk'umwami n'umukiza ejo nawe ibintu bizaba bimeze neza burya minsi irasa ariko ntihwana uno munsi ushobora kuba ubabaye ariko ejo mu gitondo impundu zikavuga uno munsi rero tugiye gukora ikiganiro na pasita fani muramuzi ni umubyeyi ukunda gutanga ibiganiro by'impuguro reka ariko dutangire ikiganiro cyacu twambaza imana kugira tubane ah, twiyambaje imana kugira ibintu byacu bize kugenda neza pasita karibu Ah, murakoze abakunzi ba yoro tivi imana ibaha umugisha kandi ndumva ntabwo ndi umushyitsi igenda umusangwa mm. ko buriya ikiganiro cyose kigiye kuri yo mpita nkibona kumva mm. rero ntabwo ndi umushyitsi mm. rero reka mvuge ngo twese abakunzi b'iyicano reka duhabwe umugisha n'uwiteka dusenge imana duhuze umutima kugira ngo tubashe ko umugisha yacu uva ku mana eh. mana y'icyubahiro cyose turagushimye mwami w'abami tugushimiye gukora no gukomera kwawe tugushimiye ubuntu n'urukundo rwawe tugushimiye ibitangaza byinshi ujya udukorera kubera ko bwira bugacya tukaramuka turi bazima izina ryawe niryubahwe kandi turakwereka n'abatameze neza amana kugira ngo ubasange ndasengera abarwayi kugira ngo bakize ndasengera abari mu kaga kugira ngo bibuke ndasengera abafite ibibazo bitandukanye hirya no hino ah, umubabara agahinda umwami imana intimba nyinshi gusuhuza umutima kubura icyo bakora n'icyo bareka mu izina rya isu reka ubarwanirire abashomeri baha akazi mana bose tukweretse tubazanye imbere ya kugira ngo umwami witeka imana nyiringabo ubashe kubaremera kuko ni wowe warambuye ukuboko ntawagufunga imigisha twese tuyikura imbere yawe kandi tuzi neza ko buri umwe wese umuha bijyanye n'uko wamupangiye wamuteguriye kandi turi ku murongo wo gutegereza kandi nzi neza ko mugenzi wanjye uyu munsi yasubizwa ariko ejo nanjye ngasubizwa urakoze rero duhe kwihangana kugira ngo dukomeze tugume umuntu bwawe tubisabe twizeye izina rya yesu amen pasita urakoze cyane rero gutangira udusengera imana turagize imana kugira tugire ibyo tuganira ariko turuyobowe n'umwuka w'imana ah, pasita uyu munsi rero turashaka yuko ugira impuguro n'inama ah, utanga ku ngo zikiri ntoya iyo tuvuze ingo zikiri ntoya ntabwo tuvuze ingo zikiri ziri ntoya mu buryo eh, bw'ubutunzi mu buryo bundi ahubwo tuvuze ingo zikiri ntoya abo bita abajeni mariye mm. eh, ah, hari ingo nyinshi nyinshi ziri kugenda zirema kubera impamvu mm. zitarimo zirema kubera yuko igihe kigeze ngo abo bantu bafate umwanzuro wo kuba babana ahubwo bakabana kubera iyo mpamvu izo mpamvu nizo tugiye kugenda twigaho akaba ariyo ngingo yacu nyamukuru y'uno munsi pasiteri rero turakwakiriye ah, uratangira utubwire ese ubundi urugo nyarwo rwakabayeho byagenze gute kugira urugo rw’ite yuko ari urugo rufite imizi rushinze kandi ruhagaze neza wakoze cyane eric buriya wenda ah, cya mbere cyo urugo rwose rugomba kuba rushingiye kuri kirisito rushingiye ku hmm. mana ku ijambo ry'imibare ngo urugo n'amatungo tubihabwa n'ababyeyi Mm. ariko umufasha mwiza ahari umufasha ni ukuvuga ngo kuri kote y'umugabo mm. umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka ku ruhande rw'umukobwa nawe umugabo mwiza umuhabwa n'uwiteka mm. ariko ibijyanye n'ibifatika ah, twakora umugabo yaba afite ibyo akora umugore afite ibyo akora umusore n'inkumi bafite ibyo bakora bagahuriza hamwe bakabasha kubaka wa muryango ah, noneho wenda hari icyo warubajije warubuze ngo ku bajene mariye buriya umujenimari abajenimari ntabwo bagirwa inama mm. ntabwo abajenimari bagirwa inama niba mpamvu bita ko bari muri buki mm. ah, baba bari muri buki nta nubwo ushobora kugira inama eh, kugira inama abantu bamaze gufata umwanzuro mm. oya ugira inama umuntu utarafata umwanzuro ariko umuntu wamaze gufata umwanzuro aba yamaze gufata umwanzuro nta kintu ahubwo umutegereje nyuma y'ubujeni mariye haba hiteguwe ubujyanama kugisha inama mm. rero niyo mpamvu nayo ishatse kugira ngo wenda kuko wenda ubimbarije umuseribateri wumva ko abajeni mariye umujeni mariye aba ari kiya babona aricira ahantu ikubite mm. basangira kuri bombi imwe mm. barira ku isahani batamikana bajya ku mucanga bagaterana utuzi eh, bambarana umwe akambara tisheti y'undi mm. mbese aho agiye bakagendana banisigana amavuta yo mu bujeni mariye umugabo utisiga yiga yiga kwisiga mm. yiga kwisiga abajya ah, muri salo bakajyana ah, buri cyumweru ajya muri salo uko iminsi igenda yicuma mu rugo nibwo hagenda hazamo bigabanyuka mhm. kandi igihe kigera umugabo avuga ati ntukanyambarire umupira ntuzongere kunkorera hakagira umwe ake n'umugore nawe akagira utwe mhm. aho rero biba bitangiye ko za ngeso umwe yahisha undi ah, zimenyekana mhm. zimenyekana aho rero hari igihe bigera akabamo rero habamo ya nshuti batumira ba metroni na na pare mm. akaba ari batumira imiryango abandi n'abaranga bazamo mm. akatangira kubazaho rero niho handi wenda n'itorero ribizamo mm. ah, rero wenda kugira inama imiryango akenshi ah, twahera ntabwo maze imyaka myinshi mu rushako wenda mazemo ah, navuga ko ari imyaka icumi eh, wenda ariyo maze mu rushako ariko bitewe n'umurimo nkora mbonye ibintu byinshi mm. eh, bitewe n'imyaka myinshi maze mu bushumba mbonye ibintu byinshi n'ibindi eh, bivuga rero ngo cya mbere urugo bihera muri fiyansaye mm. kandi fiyansaye itangirira ku mico y'umusore n'inkumi biturutse ku burere bahawe n'imiryango bavukamo urugo uyu munsi nubatse cyangwa wubatse ushobora gushishoza neza ugasanga rufite aho ruhurira ah, ruhurira n'aho uvuka mm-hmm. n'aho uvuka ah, hari imico imeze nk'iyiwanyu we musore cyangwa mugabo hari ukuntu umeze nka papa wawe mm-hmm. we mugore hari ukuntu umeze nka mama wawe bamuha yaravugiraga hejuru nawe ni uko niba mu batabuhaga umugabo nawe ni uko niba umugabo ataha agaciro umugore nawe ni uko Ah, uzasanga akenshi ingo nyinshi usanga abagabo badahaha mu rugo ngo ahahe ah, bituruka kuri se nawe yarabonye se atarigeze atahana umugati kuko niba yaravukiye umuryango ukabona umugabo atahana umugati papa atahana umugati cyangwa ajya mu kabari agafata icupa akanywa ariko akazana irindi mm-hmm. nubwo yasinze azaniye umufasha we mm-hmm. nawe bizakubaho ariko niba utarigeze ubibona uzajya muri muri resitora mu kabari utsindire y'inkoko ugaruka b'iwawe uvuge ko imvange utari buyishobore <laughs> ah, ari nawe usanga akenshi ah, hari nk'umugabo usanga njyana nibaza mm. iyo utatanze rasiyo mu rugo utatanze rasiyo ukwezi cyumweru cya mbere mm. cya kabiri ukwezi mm. kwa gatatu nta rasiyo utanga kandi ukarya ugashaka kurya ibiribwa tekereza aho byavuye mwakoze ni umugore wakoze hmm. ariko nubwo yakoze ntabwo mwicaye ngo mwumvikane ko umugore ari uzajya uhaha uwa yawe ajye kuri konti yubake hmm. ubu ugasanga iwawe ntiwahashye ariko hari ahandi wahashye wahahiye hmm. waba hari imvange ariko hari byose biva rero mu bufiyanse no mu byo tubona iyo dukijijwe rero dukizwa akarande utekereza mu gakiza niyo mpamvu bano bashaka ah, urubyiruko twamenya imana nkamenya mm. imana urubyiruko mugakizwa mm. mukamenya imana mm. mugasengera karande ukavuga uti wacu niba nta wakoze mariage igihe nzayikora wacu niba nta uramira mu rugo jye nzaruramiramo ugaca ku kagozi niba guhera kuri ba nyoko wanyu ba nyogosenge nta muntu washatse ngo abane n'umugabo barame mm-hmm. ukamenya yuko ugomba kubisengera kugira ngo akagozi gacike mm-hmm. wowe burya uyu mugore utandukanye n'umugabo wa mbere agatandukana n'umugabo wa kabiri agatandukana n'umugabo wa gatatu mm-hmm. ntabwo ikibazo ari umugabo ikibazo ni uyu mugore uwa mbere byashoboka ko mwakomanya amahembe ukagirana ibibazo iyo haje uwa kabiri wowe ukamuta kandi wa mugabo wa mbere wowe yashatse bakagumya bakabana n'uwa kabiri akaba na wa wundi ukongera ugashaka n'uwa gatatu ikibazo kiba ari umugore nawe mugabo iyo uzanye umugore uwa mbere mukananiranwa n'uwa kabiri mukananiranwa ntabwo ikibazo ari wa mugore ahubwo ikibazo ni wowe kubera ko mu rugo habamo uh, habamo gutsinda no gutsindwa uyu munsi nshobora kuba ngewe mugore natsindwa mugabo kantonganya kantuka kanyita igigoryi kanyita igicucu kanyita umuntu utareba kure kagati gatsinda umeze gutyo uko ni ibintu biba mu ngo mm-hmm. zimwe na zimwe zitazi imana mm-hmm. abazi imana bafite ijisho kureba ariko batazi imana ni kuvuga uyu mugore akaba yasaba imbabazi mm-hmm. akaba akamuha imbabazi cyangwa ntazimuhe ariko kuko bafite urukundo rwabahuje akaza kumubabarira kuko umuntu mubana murababarira uyu munsi niba uyu mugore yari ikigoryi igicucu yari yatsinzwe ku mm. makosa runaka y'uburangare ejo ni wowe mm. ni wowe uzakurikiraho niwe mukandida mm. ushobora kukwibagirwa kuko hari ukuntu abagabo umugore ashobora kwibagirwa ikintu ati “Bundi sinjya amenya ukuntu uteye <laughs> wakerererwa ahagaze hano hanze ati tugende ugatinda watinda akabigira birebire ko watinze gusohoka ugahita mm. abona bose nzumva abantu bavuga ngo abagore bose bamwe barakererwa mm. abagore bose bakererwa abagore <laughs> bose bakererwa mm. ah, ejo nawe bizakubaho ahubwo ikibazo ni uburyo musaba imbabazi bisaba imbabazi kuko hari igihe uyu mugore wasaba imbabazi ariko uyu mugabo bikamugora gusaba imbabazi kandi nawe yabaye umukandida w'ikosa rero abagabo benshi arukuniya aguye mu makosa ahita yishaririza akirakaza kugira ngo tavuga <laughs> tavuga kishaririza ntara kwishariza ukamurega ibirego byinshi cyane bigatuma wa wundi asaba ambabazi mu makosa yawe kugira ngo rwubake ubwo nibwo bwenge ubundi imana ihaye abagore umugore wubaka we akora ibishoboka byose muri ya makosa umugabo amweretse kandi burya abagabo bagira isoni zo gusaba imbabazi ariko iyo yakoze amakosa hari utujesite akora tugaragaza ko yakoze amakosa rero aho we mugore bigusaba guhita uhazamukira ukihana umwanya we ugatanga amahoro mm-hmm. agahita aseka nyine akanezerwa mm-hmm. kubera ko wasabye imbabazi mu bye ujya kubona ukabona impano nyinshi zigiye ziza mm-hmm. nanone kukomora ku muco iwawe yabonyeyo ari wenda kugira ngere muri fiyansaye hari kupure imwe yigeze kunsanga mm. izana utubazo yari utubazo gutyo noneho uwo mugabo wandegera umugore bamwumva maze kumwumva baza n'umugore nawe ntimuzazane ngo ukinguriye ngo rwose ngo nta numva namubwiye ngo ntabwo ushobora pasite ni ntacyo nzi ko nta muntu ujya unanira mm. arangije ubona arabyangira ariko ejo nzaza nzaza kukureba ariko uzaza na madamu ah, ni ntacyo ngo ngo ntabwo mbizi ngo si mbizi ngo ngo twavuganye ndamubwira nti mpa telefone ye mwihamagarire mm. ngewe ndi umudamu ndubatse ndashaka yambwiye ibi ndashaka ko tuganira mm. ati icyo kigabo kirakubeshya ati atagira ibinyoma byinshi ndamubwira ntacyo muzi mm. twicara tuganira ndamubwira ndashaka umwe arege mugenzi we arege mugenzi we baraza ko yandi bufashe couple biba ngombwa ko n'uwanjye aza hmm. agafasha umugabo nanjye nkaba nafashe umugore hmm. twicaye ndamubwira nti umugabo ngo ariko uyu mugore afite amakosa n'uwanjye atari ngo wowe muvuye mube muretse reka uyu mugabo abanza avuga arangize twumve n'umugore hmm. umugabo ashinja umugore arangije ndagaruka numugore umugore nawe ashinja umugabo turicara ari umugore dusanga umunyamafuti ari umugabo dusanga bose ni bamwe <laughs> pasita arababwira ati rero tishingiye ku bintu muriho mupfa mwananiwe kwihanganirana umwe afite karande y'iwabo n'undi y'iwabo yo kutava ku izima kutava ku izima <laughs> muze murorerane tujye kubasengera barahoberana turabasengera none arababwira mugende mukore amasengesho y'iminsi n'iyi muri kane karande mm-hmm. eh, rero aramubwira aravuga ati bigaragare ko warambagije uyu mukobwa utabanje wahise fiyansanya yamaze igihe kimwe ati yamaze amezi atatu mm-hmm. ati niyo mpamvu se mwigeze mugendanaho byibuze ati twahuriraga muri resitora muri ahantu runaka undi ati nibyo eh, hari ibikorwa se mwigeze muhuriramo bituma ubona ko ari ati ntabyo ntabwo rero mwashakanye mutaziranye ah. ibyo byose so rero muri fiyansaye hari uburyo uhura n'umukobwa ukamureba uko ateye hmm. kuko n'ubundi urukundo rw'abagabo b'abasore ruba ku maso hmm. niyo mpamvu imana yabihanangirije gukunda kuko ijisho urukundo rubaka umutima mm. kandi umutima ubika byinshi mm. ariko ijisho riragushuka mm. kakwereka umukobwa ukareba itara ye ukareba isura ye mu maso mekapu ze warangiza ukabira ibyuya ko mubiri ibyuya <laughs> mubiri ibyuya akabira ibyuya iyo yatangiye umusore yakunze umukobwa yumva amushaka abira ibyuya iyo yabize ibyuya ako ni akantu k'inyuma ntabwo uzi niba izi ngohe ari izi izi ari izi ibitsi icyo ari ibye ntabwo uzi wenda ibi bibaho ntabwo uzi ko izi ngohe zaba ari izi ntabwo uzi niba iyi nzoba ari iye cyangwa amenyo ari cyangwa amenyo ari aye <laughs> uzi niba amabere ari nta nubwo uzi ko naharaye ko hano harimo tantine ibi byose <coughs> niba uzasanga uyu ubuzima abayemo burahenze hari n'abakobwa mukunda kandi akaza kubonana nawe reka reka niganire nawe amafaranga yajyanye muri salo yakuye kwa john kamubwira ko mukunda akamugurira akamugurira akamujyana muri salo akazi iwawe agatira n'umuntu telefone mm. cyangwa iyo akakubwira ko yapfuye nawe akakubwira ko ugomba kumugura telefone ihenze mwembi mm. mukamutereta muri batatu kandi abakuraho iki buriya njya nsabira urubyiruko buriya igitsina gore kigira ibyumba byinshi utapfa kumenya mm. bagira amayeri menshi abagabo mudapfa kumenya bagira ibyumba byinshi babikamo niyo mpamvu mugejeje mu rugo hari akumbu uhita ubona kibanga buriya abakobwa yabashije abashije kugendana nawe mu rukundo muri fiyansaye buriya biroroshye ko umukobwa ashobora kumenya imico y'umuhungu kuko vuba ahita amubona arakwiyereka ariko biragoye musore kubona imico y'umukobwa akamukamenya niyo mpamvu mugeza mu rugo ukiruka ukiruka nka yosefu kwa mukapotifari <laughs> kuko hari akumba kuko umukobwa agira akumba k'inshuti ze hmm. agira akumba ke bwite akagira akumba k'inshuti ze akagira akumba k'iwabo hmm. mu kabana utaramenya iwabo kandi utwo twumba twose tuzokipwa n'ibiva ku mugabo abyumvise mm. aho rero niyo mpamvu iyo muhuye mu mujyi aho akora muhita mukundana yasura igahita ikwafeta warangiza urukundo ngo nakunze ntimutandukanye urukundo n'irari ko urukundo rwiziringa ku mutima kandi ukunda ntabwo wifuriza kumusambanya wifuza kumutegereza ahubwo rwa rwego rugezeho umubiri ubona niyubaye ni rwo ruvuga ngo ndumva kwihangana byanze ndashaka ko tubana mm-hmm. ako wakumvise ariko umukobwa uzabona ako kanya hepfo akabura umutekano menya ko bifite ikibazo ni ukuvuga ngo eh, kwihangana kwawe kwakagombye guherekeye gukomereza kujya gusaba no gukora biriya bango niba ukunze umwari umurongore ntabwo kumusambanya ntabwo ari muri geto mm. ukunze umwari ijambo gukunda ubundi uwo uzabana nawe wumva ubwoba mm. mu mutima mm. ntiwanatinya ko nubwo ati uze usura urare buriya umukobwa ukurura ko ngo uhita uzurare akaza ni icyohe noneho baranyica <laughs> ni ikirumbo eh. wowe baragukuruye neza niba erika agukurura eh. kararayo eh. jyona agakurura ukararayo bosco agakurura ukararayo uri umukobwa uri umugore w'abagabo bangana <laughs> none uyu mugabo uyu muntu azaza iwawe kubera umugore azazana azabwira ngo nyamara ushize erike yambaga ibi niyo mpamvu usanga mugira abagore mugeza mu rugo ugasanga umufatanyije n'abandi kwihanganira situwasiyo yagusanzemo ikamunanira agatana ashaka hahandi ari na ngombwa udatanga rasiyo ugasanga wa wundi yatanze rasiyo aza kakumba yisigarije rero azakoresha aniveriseri za bene wabo mm. n'iz'inshuti ugira ngo wagiye muri aniveriseri kandi agiye kubona na egisi yego mu mvugo z'ubu akubeshe ko mu rugo iwabo hari ikibazo wenda ni na kure muri bujyane ari burareyo ariko afite ahandi ako nta udapfa kumenya abyumvise niyo mpamvu rero kurambagiza mugomba kurambagiza ariko utihutiye noneho nawe usanga amazi akarara iwawe agahita yihambirayo igihe ashobora kurarayo wamutera inda ati wanteye inda iyo twanze yaje akarara akabona igitanda cyiza televiziyo nziza akabona intebe mm. nziza muri salo sitoke kagaze agumaho mm. ati ntaha akajya ava ku kazi akagumaho akagumaho akagumaho mm. iyo agumye aho byanga bikunda wowe nk'umuntu uzakora ibyo ugomba gukora nk'umuntu ariko uzagira igihe umuhage kuko ntiwamukunze mm. wamuharutswe mm. abyumvise eh, rero nanamutera inda uzamusezerera kuko kumutera inda ni iturufe kugira ngo mubane kandi mm. ntumukunda nk'umugabo ashobora gusa abagore bakobwa beza umusore ashobora gusambanya atagukunda ariko afite irari si byo rike ibyo nibyo niko bimeze niko bimeze mm. ah, agusambanya adafite iki urukundo mm. yigeze kwivugisha navuga nti umugabo se hatarara baranseka <laughs> aguha ikintu ariko rero akazagikurikirana mm. kereka ari imana guhereye ahabona ariko iyo akubwira tusange muri hoteli ndagusinyira kasheke ni hoteli resitora n'ahandi utaha uzaza ubyishyure ubirya ubizi ko uzabyishyura telefone yakira ubizi ko atigeze ayigura n'umugore we nta n'umwana we yayiguriye uzabyishyura rero ni ukuvuga ngo iyo umukobwa amaze guterwa inda kandi wowe ntiwamushakaga wari wo kugira ngo umukemurire akabazo azataha nagera iwabo ari n'ababyeyi ngaya usanga umubyeyi agira ati genda usanga umuhungu wagize gute waguteye inda uru rugo ntabwo wubakiye umwana wawe ahubwo ugiye ugiye umujyanye mu muriro kuko uyu musore uyu mukobwa si uw'inzozi ze mm. uyu mukobwa wawe baryamishije mu gitondo na nimugoroba akajya n'ahandi bitumye ashaka nabi uyu musore azamuhima amuhime namara kumuhima bikubabaze kandi bimunanira agaruka naho usanga abantu baterana ibyuma bicana biturukaho kuba umwana yatwara inda ntabwo bivuze ko wamutsindira wamutenda inda ntagaruka agaruka mu muryango umutoza uko umwari yifata agaruka umuryango niyo mpamvu mvuga ngo usoma gusa ngo turyamane umwangire ariko umwemerera wifata ibyo bibazo ngo bigereke ku bandi mm. ah, pasita ntabwo mu ijambo tukiri kuri icyo kintu cy'imiryango mm. eh, biri kugaragara kenshi yuko nyine umukobwa wenda arimo arakundana n'umuhungu eh, niba ari amahirwe navuga niba ari ibyago umukobwa agatwita noneho iwabo w'umuhungu uwabo w'umukobwa ati mugende ati mvira mm. umuhungu nawe ati mvira bakaba barabanye urwo rugo ruba rwabanye kuko igihe kigeze cyo kuba babana cyangwa baba babanye ari uko hari ikibazo kibaye ntabwo urwo rugo ruramba hmm. kuko ntabwo uyu musore yagiye iwabo w'umukobwa hmm. ngo wabwire ati umukobwa wa namuteye inda hmm. kuko uru rugo rugizwe n'umugabo bakobwa mubimenye uru rugo ugiyemo umuntu urwubatse ni umugabo niko agufati niko agufashe nk'umugabo niwe niba uyu musore yaguteye inda we ntatera intambwe ngo ajye iwanyu yirege babwirite umugabo nubwo aramuteye inda akunda cyamukunda mm. kandi dufite ubushobozi buke mm. nimudufashe tubane mm. hari uburyo ababyeyi bashyigikira abana babo bakabana hari n'uburyo avuga ati nimutamubona ari aho mumenye ko ari iwanjye uyu muhungu yamuteye inda ariko aramukunda hari n'undi rero yaharaye kuko nyine kwa za gahunda amutende ko ntamukunda icyo yamukundiraga ni icyo eh, buriya abagabo benshi umuntu ukunda umugore wabyaye umugore utwite ni umusore ni umugabo w'uwo mugore mm. reka kanganga ngasobanure gutya kamfashe neza mm. umugabo iyo iyo wabyaye iyo wabyaye utwite mm. wazaga ukavuga dusohoka ukatanywa ngo hagiyemo akana akaba atakunda abana atari wa muntu ukunda abana ntazakwikoza ko ntabwo azabona uko agucisha hirya no hino nk'uko abishaka ahubwo uwo azanye ikibazo wowe babwira sherishu urabizi n'ubundi se bebi buriya rero noneho ngo ufitiye siripurize yihe ndatwite wowe uzi ko biba ngo ahite yijima <laughs> ati ubu ngiye kwitwa papa igihe kitaragera eh. ariko wowe urumva ari ishema ariko we ni ikibazo rero uwo mugabo wishimira ko umugore atwite mm. ni umugabo washatse umukobwa akamushyira mu rugo bakabana n’umugore n'umugabo iyo umukobwa iyo uwo mugore atwite barishima araza yava ku kazi agakora ku nda agasoma ku nda ariho bifotoza eh. atanu ururabo atanu twa pome uwo mwana aramukunda mm. iyo ubyeye ubwa kabiri ubwa gatatu nta rurabo aguha urabyumvise ko abagabo bakunda guhora ari abajene ari abasore rero igihe wabyaye babiri batatu bane batanu ba nyabyenda ba nyacumi ni mama w'abana <laughs> ni mama w'abana azajya ataha mu gicuku ahubwo ahita ashaka utundi kubera icyo niyo mpamvu uzasanga uba uri ku kiriri umugabo akaguca inyuma kandi wabyaye mwabyaranye yagiye kuri dezemu biro eh, rero niyo mpamvu azafite ashaka twa twana tundi atangiye kwita kuri mukecuru mm. eh, kwita mukecuru kwita iki ibintu nk'ibyo ko we ahora ari umusore rero niyo mpamvu bakobwa ugomba kwirinda ukamenya ukarinda ubuzima bwawe kugira ngo butangirika mm. rero niyo mpamvu rimwe banakurenga kuko iyo waraye kwa runaka ejo bakakubona kwa runaka wa musore niyo mwagendanye undi aramuhamaga. Hmm. atese kanaka musige muri inshuti ndi atuzi ko kanaka byose akabitaho akongera ati na kanaka ka yambwiye gutyo ukabona wa muntu yari ati nzaza mu rugo ndetse dupange mariage agahita agushyiraho kode akakuboroka hmm. hmm. ukirirwa urira abo nibo birwa baduhamagara mugabo yarambenze musa tujya gukora ubukwe none byaranze ko muzi se mwararambagizanyije iyi twarambagizanyije turemeranya najya no kumwereka iwawe iwacu wamubaza se umukobwa ko njye nkunda kukibaza ndabesemo kuko impamvu nyibaza nuko kitanshinja hmm. eh, nkahita umubaza mwararyamanye urumva nyine urumva mm, mu by'ukuri nyine nagiye afata ku ngufu nta gufatwa ku ngufu kubaho hmm. nta gufatwa ku ngufu kubaho uko rero emera ubyakira hari umukobwa bita mushi wo kwa yakobo mm. umukobwa bitaga dina yari afite agakobwa bita dina akabwa kagiye mu banyamahanga baragasambanya mm. bagasambanyije kazaniye umuvumo basaza be urwango kuko yagiye mu banyamahanga baramusambanya ushobora kujya mu rugo rw'ahantu umusore ukamwikombikaho ukazanira ibibazo famiye zawe mm. irinde tubona amunone asambanya tamari mm. yari we amurwara icyo bita amubu mm. harigera cyabaho <laughs> kera byabaga muri segonderi ntabwo bibaho eh, ntabwo ikishoboka mm-hmm. noneho bose abantu bose basigaye bazi gukunda ku kigero cyabo mm-hmm. ah, niyo atafite umukunda asaba pasi bamuha pasi bamuha pasi <laughs> bamuha pasi narumiwe eh. noneho warangije biba ngombwa ko bamushukashuka baramuzana bamutegeka ko arira ngo asonge agatsima ngo akarire ku biganza bye ayo ni ya magambo aryohereye umusore wagize irari abwira umukobwa ngo amaze kumusambanya ngo urukundo urukundo yamwanze ngo ruruta urwango yagize gute yamwanze urukundo yamukunze rurutwa urwango yamwanze ruruta urukundo yamukunze rero abakobwa mwirinde nk'umwari nk'umunyarwanda nk’umukristo ntabwo nakubwira ngo sore murakundanye usambane gusambana ni icyaha ningirira imbabazi nashaka pasiteri nashaka amaze kuzura umwuka wera nashaka ufite titiri imeze gute bose ni abasambanye wimwemerera wimwemerera ngo ni uko ari umuyobozi runaka wimwemerera ko hari ibyo aguha umubwira uti jyana indonke zawe ariko ndekere ubuzima mm-hmm. utegereze mu gihe uzabona uwo muzabana akaramata urwo rugo rero iyi miryango ubu aba bantu iyo babanye uru ntabwo ari urugo mm-hmm. nibo zigera zihita zisambuka niyo mpamvu usanga akenshi usanga umuntu avuga ngo natandukanye ariko wajya gucenshura ugasanga ntabwo bigeze babana ahubwo yaramufatiranye kuko twaryamanye ni wowe agabo niyo mpamvu urya umugabo asambana umugabo usore arasambana kubera irari yarangiza agahita yumva aguzinutswe kereka ku musiribateri ugikenera ejo ko umubiri wihindurinyije arakenera wa muntu kuko yaburirije n'ahandi azakugaruka n’abakobwa mwari igihe atereta hirya bakanga akibuka umubiri wahindura akibuka wakwinduza yakwibuka ko afite utamurusha agahita amubwira ese wasuye wasuye tuze wirukanka kandi nawe ukunda yarangiza gukora icyo agura agahita agukubita itike mm. ukagenda ni nk'aho aguguze nk'indaya umugabo nawe ni uko agahita akuboroka wowe ugasigara uvuga mbese twagiranye ibihe byiza ndacyagukunda uracurangira uwagiye kera kuko amatsiko ye yarangiye mm. izo ngo rero twagombye urubyiruko ayi munsi ntabwo ingo ziryoshye mm-hmm. nubwo harimo n'abamaze gukura ariko dusanga nabo bose batangire muri ubwo buzima y'aho uvuka kugira ngo ugire umuco impamvu avugira hejuru impamvu atarwubatse impamvu ati n'iwacu si uko ushobora gusanga biri muri iwabo mm-hmm. rero niba muri fiyansaye urambagiza umukobwa urambagize n'imico urambagize n'iwawe niba ari imfubyi nabyo ubimenye umenye ngo ngiye kumufata navugira hejuru umenye uti mama ni uko atigeze ahura n'ababyeyi mm, dore ko hari n'abigize eh. imfubyi kuko bageze i kigali eh. Mm. Eh, nibyo mm, bagize bageze i kigali bagatangira kumera nk'aho badabuse abakuze bakuye ahandi mhm. bakakubwira ati ni bro mhm. kandi ari uko baziranye ngo mm. yafashe ba buro biwe bimusanze na nyamagabe mm. arabirengagiza agira abana ba buro b'i kigali n'abakuze b'i kigali mm. kubera yuko ab'i musanze badafite revo nk'iyo kuko yageze i kigali yabashije kugira icyo arunga ibuka njya gukora ubukwe nari ndi i kigali kandi gukora doti mu majyepfo haza rero abajyanama babwira umufiyanse ati ibi eh, ntabwo bikigezweho urajya mu ntara se gukora iki mwarebe hano mubikorera hafi ahangaha mm-hmm. koresha sale ndange ndaza ati kandi nafite famiye ndimo aho nari mpanze ko mm-hmm. nari mfite geto ariko iri muri fami iri mu gipangu mm-hmm. eh, mu rwego rwo kugira ngo mbone sekirite nubwo nari ndi kigali nk'akazi ariko nagomba kuba ahantu mpanze mu muryango wiyubashye nanjye ngomba kugira ngo ngire sekirite mm. ah, nkagendera ku mategeko y'urugo rwa kandi bikamfasha ndanabubaha mm. ah, noneho mu gihe yazaga gufiyansa bamukinguraga amarembo simwinjize muri gato yanjye mm. akajya muri ya nzu y'aba bandi baza kuza rero imiryango ababyeyi bati tugiye kureba umukobwa umuhungu wacu agiye kurongora inshuti zavuze agiye gushaka ah, baraza bitewe n'uko yari abenze bo bari bafite amatsiko yo kumenya baje barandeba ariko bumva ko iyo famiye ariho bakorera doti eh, ndababwira rero bati baramutera mu nzu ndabwira ngo ntabwo nakorera dote hano mfite mama na basaza banjye turaganira kuko mama yari ari ku gikongoro nyamagabe niho hmm. yari atuye noneho tureba izo nzira n'ikirabwara noneho bo nka famiye baricara bati ahubwo reka duhurize hamwe ubukwe bubera i huye urumva hmm. ni mu miryango hmm. bati bubera i huye kandi ubundi we nari nzwi yo ubundi nari habaye nahabaga bituma noneho kuko imiryango bigize uruhare baramworohereza mm. ariko batajya mu muryango batazi mm. noneho guhagurukira kikari nabo bihuye baza muri rwa rugo kuko n'ubundi rushingiye nsohotse mu rugo ariko ngenda mvamo njya mu itorero mm. bivuga rero ngo habayeho ko imiryango ubwayo ifata umwanzuro we nk'umusore yari iki yabaga i kigali ntabwo byamusabaga yo kujya iwabo kwa se hmm. ariko jyaho n'aba ndi wose niyo mpamvu ubukwe niyo mpamvu umuntu aba ari mu busuwisi cyangwa muri amerika akavuga ati nje iwacu i burundi nje mu rwanda nje gukora mariage kandi umusore ni umunyamerika ariko bamanuke baze gukora iki ubukwe mu muryango wa ah, bivuga rero ko buriya iyo umuntu agukuye iwanyu ni ishema mm. ni ishema rero gutina n'imvuge ngo gutira nibuka ko nanjye bambwiye ngo ntire mm. ariko gutira uyu munsi nari gutira wenda se niyo famiye tutakibana byari kwitwa iki ni ikibazo ese uwo buro iyo ahindutse akagaruka <laughs> bikaba bibi byitwa iki uragaruka abwira umugabo ngo uriya ari buro ikibazo ni ikibazo nubwo nyoko yaba arwaye ibibembe hmm. nubwo iwanyu haba ari ukumanuka ari ugutambika ugakata ugakata ukamanuka ariko ni iwanyu hmm. hmm. pasita rero uyu munsi ntabwo turi buze kuza kuganira ku yindi sije itari iyi ngiyi ariko noneho ndashaka yuko ugira ikintu ubwira wa mukobwa ah, watewe inda n'ubundi usanzwe hari inyigisho nyinshi bagenera usanga hari ibikorwa byinshi bagenera noneho ndagira ngo ugire ikintu umubwira kiri buze kuza gutuma cyangwa nk'ikintu yaza kuza gukora kugira noneho asubira aba umukobwa noneho uzi ubwenge mm. kuko nyuma y'ibyo ngibyo wenda bashobora kugutera nk'inda ufite iyo myaka makumyabiri n'umwe ukabana n'uwo mugabo wenda nk'imyaka nk'ibiri bikaba biranze ugasubira mu buzima bwa gikobwa bwo muri geto ariko ntabwo bivuze yuko ubuzima bwawe burangiye hari indi myaka Ah, iri nyuma y'iyo myaka ugomba kubaho kandi neza ukaba wanabona n'urundi rugo rwiza rega nyuma y'ikigeragezo aba ari igisubizo mm. buriya ntabwo umuntu ahora kubabara mu mubabaro mm. ah, birashoboka ko ah, wahuye n'ibyo bibazo kuko n'ubushize narabibabwiye abo twariho tuganira ko mm. n'inshuro ya kabiri mbashije gutegura igikorwa cyo kuganira n'abakobwa babyariye iwabo mu by'ukuri icyo gihe namugiraho inama ni ukwiyubaka ntabigire birebire ngo yumve ko atinze kuri wa musore menya ko mbabarira uyu musore mm. we kumutindaho kuko aracyari umusore ni umusore wabigukoreye kandi mwakinnye iby'abana mm. nawe ni umusore nawe ni umwana impamvu yanze iyo nshingano ni uko ntayashoboye ntarakura mm. ntarakura ashoboye gutenda ariko ntabwo afite ibitekerezo byo kubaka urugo buriya rero wari uzi kutera inda wese ariko yubaka urugo se ntabwo ariko yubaka urugo mm. eh, rero ihangane urere umwana wawe umukuze kandi wiyandarike wumve ko ubuzima bukomeza wiyubake ejo uzongera uterane nuterana wongere ushake uterane ushake hazaza umugabo ugukunda uzagukundira akagukundira n'umwana ikindi hari imico ijya iba ku bakobwa nk'abo agahisha umwana agakundana n'umusore bundi reka babwire abakobwa ntabwo umugabo umuhisha iyo ikintu kibabaza abagabo iyo umuhisha ikintu akakivumbura kukihanganira biramugora kukubabarira biramugora nubwo we yaba afite babiri yibitseho mu busore bwe mubwire abazane ubarere ariko iyo wamenye ko wamubyaye utarabimubwiye biramugora mm. ariko nakurambagizwa ngo uti nubwo ndamenyije nubwo ubona nambaye agakora nubwo rwose nambaye agasengeri nubwo ubona rwose nkeye mm. ariko mfite umwana nabyaye icyo gihe umugabo azabanza umusaza abanza ati eh yikange ariko nataha kubera urukundo yagukunze bizamuha gutekereza akunde agukunda ahita akunda n'umwana ahita yiga n'uko azabwira abazamubaza bose mm. ko arazamubaza ati kuki wakunze uriya mukobwa wabyariye iwabo ese wamukundiye iki eh, ibintu nk'ibyo eh, wabyumvise ikintu cyose bikaza nkange nameze imvi ndi mutoya mm. ndi muto imvi zanjye ziraza eh, mu misatsi zikazamo akarimbi k'imyaka mikeya mm. ariko uwandambagiza wese yirebaga imvi eh, tuvi ntitwaye wenda ko mbere twari turi muri poroduwi ntitwagaragaraga ko nendefirije ariko uwaje yahise abona utuvi aradukunda ari nayo mpamvu uyu munsi ntashobora gushyiramo kanta nubwo wabisaba mm. n'abahungu banjye bambwira mami shyiramo kanta dore umusatsi wawe yasohotse bambwira ati nkabwa n'igihe muri salo mami nugera muri salo ugasanga hari ibintu bashyiramo bakuramo kuri uwo musatsi dore umusatsi ni white andi buraka ubishyiremo ariko sinabishyiramo kuko isakunda uyu musatsi ababyumvise mm-hmm. eh, arabambwira ntirega ndonsa mfite uruhinja batese uruhinja uracyabyara mfite ndacyabyara n'abandi bari inyuma <laughs> ndacyabyara rwose kuko izi mm-hmm. ngi ni dekorasiyo mm-hmm. iyo atazikunda byari kugorana hari undi ubona ubwira uti uyu mwana ntamukunde nawe ugafata umwanzuro wo kumuhisha iyo abimenye wanyu urugo rurasenyuka ariko yubake iyubake kunda umwana wawe ntuzakurambagiza umukundisha umwana wawe ujye mu rugo umugabo mwiza azakubwira ati uriya mwana mukore kwa kwa mukecuru umuzane kuko gukoresha imbaraga zanjye nawe ukoresha imbaraga zawe abana akajya mu bandi babana mugiye kubyara bakaba bakuru wawe undi akababera mukuru ni ukuvuga rero kuba ugize ibibazo nakwita ngo nisanganya ugatwita warangiza ugatangira guhita ujya kudodesha amaribaya ukadodesha ibikwemba amabubu ukajya wirirwa wambaye umenya ko uwo musore waguteye we ubuzima bukomeza agakomeza akaba umujene kandi nawe ushobora kwiyubaka ukarera umwana agakura yamara gukura ugasoma mu buzima busanzwe ariko ntiwiyandarike aho niho usanga akenshi Ah, abakobwa amara kwikumva kumva ko birangiye akajya mu buraya akajya mu buraya oya kuba watwara inda ah, ntabwo aribyo byaguha kujya mu buraya mm. ntabwo byaguha kujya mu buraya ahubwo wabaho wumva ko ejo hazaza hari umugabo uzagukunda kandi mukabana mm. eh, mukabana kuko buriya iyo ugiye mu buraya uba ugiye gukora ikintu kubaka ah, kutizera umugabo iyo uganiye n'abantu bahoze ari indaya bakunda kuganira nabo cyangwa se n'indaya nazo ubwayo wari igihe dukubitana nkaganira nayo akubwira yuko atashaka umugabo kamaze ni iyihe mpamvu utashaka umugabo ngo impamvu nashaka umugabo ngo ni uko ntabizera bitewe n'uko abadusambanya ni abagabo bafite abagore <laughs> ati ni abagabo bafite iki ati abakiriya benshi tugira ni abagabo bafite abagore batanga bati ni abasore bajyayo mm. eh atari ntekereza ko nshatse umugabo nanjye yazajya nahita mbona ko n'ubundi ajya hehe ni ukuri abagabo kuri kwikosora si ibyo bakobwa mwirinde n'abagabo nabo bwabo n'abagore kandi ibone n'imico mibi mu Bukristo nasoza mvuga ngo gukizwa kwihana ibyaha no kuva mu ngeso mbi uva mu ngeso mbi buri mubiri iyo umenyereje kuwukoresha ibyaha akenshi uh, utuma usaza nabi mm. usaza uhemutse usaza nta cyubahiro mm. eh, buriya yo nubwo waba umunyacyubahiro uwo wasambanye nawe wese afite uburenganzira bwo kukubahuka mm. eh, buriya byagora umuntu umwe yigeze kujya gusaba umugeni muri bano basaba bahawe amafaranga agiye aho agiye gusaba umugeni asanga uwo mukobwa n'ubundi bajyaga baryamana umusaza akajya agira isoni n'umukobwa akubika umutwe gutyo bakagira ngo ni isoni z'umugeni kandi bakoze amahanga mm, umusaza nawe akarya indimi mm. <laughs> akabura icyaha ni kibi arya indimi arya indimi ari iyi ndimi umugabo arambwira ariko nyuma bagiye kwinyuka watubihirije imisango watubihirije ati ukuntu bajya kuvuga neza umuntu uvuga neza ati byagenze bite ati mwa bantu buriya ati nari mfite ikibazo gikomeye ndetse si ikihe kibazo ati nagize ikibazo ati nagiye mesaje itari nziza <laughs> atari nziza ariko yari azi icyo kibazo gusa byaje gutuma uwo nguwo bimukora ahantu tumajya kwihana arihana rero ni icyo cyose gishobora gutuma buri muntu wese ku rwe ruhande agomba kwirinda noneho agakizwa mm. mm. ah, pasita urakoze cyane rero ku kiganiro cyiza twagiranye mm. imana iguha umugisha urakoze ndawakiriye kandi nawe uguhe cyane pasita reka dusoze ikiganiro cyacu rero dusenga imana kugira ibintu twumvishe inama twumvishe ntizice mu gutungo ngo zihingukire mu kundi ahubwo zibe mutima mana ndagushimye ko wabanye natuma iki kiganiro ndasengera abasore n'inkumi kugira ngo ubahe guhitamo neza abo bazabana kugira ngo ububakire urugo ruhamye rufite imizi kuri wowe kandi urugo bazabana amakaramata ndasengera ingo zitabanye neza mana kugira ngo ukuremo uyu mudayimoni wagatanya waje gusenya abakundana mu izina rya Yesu ububakire ndasengera abana b'abakobwa bagizweho ingaruka no kuba baterwa amada bakaba bafata umwanzuro utari mwiza mana ndabasabira kugira ngo bakomere kandi biyumvemo kwikomeza bumve ko ubuzima bukomeza ndasenya n'imiryango yabo kugira ngo ye kubajujubya ye kubatererana ahubwo yumve yuko ibyo yakoze eh, bagomba kumwegera bakamuganiriza bakamaza n'icyabimuteye kugira ngo uwera wa isirayeli agarukire imana Aba bose rero ibyo bika byose mbizanye mu ngobyi y'amasengesho ndabakumurikiye ndabakweretse kugira ngo buri umwe wese abone ukuboko kwawe ineza yawe imubeho mugire neza ubagure ndacyaha satani mu izina rya Yesu n'imbaraga z'abadayimoni n'abarozi n'abakonikoni imyuka mibi yose yo mu gihugu yo mu kirere igendera ku butaka izerera yose imbaraga zo mu ijoro ziyinanize mu izina rya Yesu urakoze icyo ni cyo mu izina rya yesu kirisito amen